トの攻撃が熾烈を極める中ゴレムオングリフィオンシャークオンフェニクオンはデリトロスモンスターに立ち向かいマジカルステーションを守り抜いたやめて だが竜とは4体の偽グラディオンを生み出しケントとグラディオンに戦いを挑んできた驚いたかケントグラディオンその力はグラディオンと同等勝負だケントあいつが勝つかこっちが勝つかだやれグランブレードブレイクダウンブレイク のラストシュートジャガオンをはじめ多くのウェブナイトが犠牲になったというのにクソデリトロスは倒せない僕たちデリトロスに勝つことができるのかな当たり前だデリトロスを倒さない限り俺たちはダイバーランドに帰れねえんだぞ父ちゃん母ちゃん俺は行くもう一度グラディオンで出撃する よしドラゴンで俺も行くぞ <laughs> 二人とも冷静になって勢いだけで勝てる相手じゃないのよケント直樹 <laughs> お前も反対かじゃあ。違うよ僕もガリュンで戦うじゃああなたまで葵リュウトがデータノイドに進化してしまったら 奴は電脳世界を飛び出し現実世界へ侵略を開始するそうなれば僕たちは帰る故郷を失うんだでもみんな司令室に集まってほしいピョコショーが呼んでるピョコマジカルレールそうマジカルステーションとデリトロス城の間に時空レールを敷き発進カタパルトの射出力を利用して ウェブナイトを発射デリトロス城の心臓部を一気に破壊する作戦だつまりウェブナイトを大砲の弾のように打ち出すってわけだな、うん、計画を練ったのはショートカロンだけど元はグラディオンたちの発案ぴょこグラディオンたちが、カロンは早速カタパルトの改造に取り掛かるぴょこ私も手伝うわ よし勝てるこの作戦ならデリトロス城を破壊できるぞいや正直100%破壊できるという確証はないこの作戦が成功するかどうかはウェブナイトとそれを支えるウェブダイバーの精神力が大きく左右するなら俺に任せろ慌てるな直樹くんカロンとも相談したんだがこの作戦にはケント君君が適任だと思う 俺がこの作戦が僕たちに残された最後の希望だやってくれるかケント君 <laughs> もちろん僕たちは予測される偽グラディオンの妨害を排除し全力でケント君とグラディオンを援護する <laughs> 任せてケント大いなる進化のため 私は私の悪の力を極限まで高めるグラディオンアルトグラディオンチルダグラディオンスラッシュジャギを捧げよ間もなく私は新たなる生命新たなる肉体すなわちデータノイドへと進化を遂げ人間の星地球へ降臨するもう遅い もう遅いのだ結城健と <laughs> 主任何でしょう極めて微弱な電波ですがこの電波はもしやすぐアリスガー博士を呼んでくれはいどうしたケント <laughs> 変だな俺もしデリトロス城の破壊に失敗すれば地球はデリトロスに侵略されてしまうそう思うと俺怖いのは私も一緒だケントえグラディオンが私だって100万年前の惨劇を繰り返したくはないだがケント私はケントを信頼しているケントと一緒なら必ず勝利できると グラディオン翔さんカタパルトの改造が済むまで時間があるだろ今から1時間前管理局のアンテナがある通信をキャッチしましたデリトロスによって電脳世界の奥深くで行方不明となった子供たちケント君カイト君直樹君翔君 ジャン君そして葵のメッセージですお兄ちゃんは無事なのよかったなゆかりあなたうんしかし今まで更新不能だったのになぜ先日管理局ではマジカルゲートを漂うジャガオンプログラムを回収しましたジャガオンプログラムがダメージを受けたその時おそらく デリトロスゲートとの間に亀裂が生じたものと推測されます直樹は子供たちは元気なんですか早く早く見せてくださいでは再生します正面のモニターをご覧くださいコンピューターで映像を補正してありますが画像は乱れます ケントお兄直樹よしオッケーレースしようほとんど完成だ恋と が届くかどうかわからないけど俺たちは必ず帰りますええー 合わないよジャンいけ兄ちゃんやったねケントじゃん やっぱり僕の選択に間違いはなかった攻撃はケント君に任せようまあ仕方ねえか君の敵はデリトロス城だ本番でもシュートを決めろ 我流発進ウェブダイワイバリオンワイバリオン発進カロン葵ちゃんカタパルトの改造はまだかあと少しあと少しぴょこ ェブチェンジダイダリオンファイターモードウェブチェンジドラゴンファイター マジカルステーションを守れ奴らをマジカルステーションへ近づけるなグラディオン出撃までここで踏ん張ってみせるぜ行くぞライブソード ステーションの位置確認戦闘状態です ウェブダイブグラディオよし行くぞ テリトロスライガオメガシオウェブチンメガシオファイターモードウェブチンライガオファイターモードブラックホールキャエレクトリックランサーミラージュソード ボルト 時間をそうだ我が時空間に存在するもの以外は全て活動を停止させたさすが時の神だぜああだが見ろ司令室発進カタパルト動力炉まで直撃しているもう手遅れだ諦めるのはまだ早いここにいる4体の力を借りれば何 我が時の力で時間を戻してみせるただしフルパワーを発揮しても爆発の3秒前が限界だ3秒だってたった3秒で何ができるって言うんだ3秒か3秒あれば十分かもしれないなそうだろ大タリオン許せショこれしか方法はないのだなるほどそういうわけか納得だぜなドラグワン 直樹お前は最高のウェブダイバーだ当たり前だライガオンペガシオン覚悟はできている最後に一花咲かせてやるぜ時間を戻すぞ、うん 偽グラディオンが デニトロス城だ本番でもシュートを決めろ直樹翔さん何 消滅マジカルゲートにマジカルステーションが出現しました <laughs> マジカルゲートに戻ってきたピョコ せお前たち人間どもを抹殺してくれる あの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く トロスお前だけだだが追い詰められたデビトロスが時空を超えた戦いは惑星クーリアへ飛ぶ次回「電脳冒険記ウェブダイバー悪魔の進化ダークグラディオン」にプラン A!